sannan dangane da abin da shafi kuma har yanzu da a kan wannan tahajjudi na qiyamul laylatul qadr kan mutum ya doka cewa dole sai in ya raya dare tun farkon sa har karshen sa kullu zuwa kullu alfajr shine yayi tahajjud ya qiyamul laylatul qadr a a gurgurdan abin da kai awa ɗaya kai awa bi duk abin da ka raya ka samu wannan ka dace da laylatul qadr ma'ana in ka yi awa ɗaya kana ibada shikenan wannan dare ka raya shi malamai suka ce wannan yana samuwa ne ga mutumin da misali ya fara ko da harkon dare ko da harkon dare a ce a ƙarfe misali ƙarfe goma ko ƙarfe tara ma ba daren ne shi ya shigo da cikin wannan goma na ƙarshe a ƙaddara ƙarfe tara ka fara yadda hajjudinka ƙarfe tara zuwa goma zuwa sha ɗaya ka gama shi kenan ka yi kwancinka ba ka farka ba sai lokacin da ka shi ana asalatu khair mana nomi. ka dace da wannan ainihin wannan daren ka raya shi ina nuna daren ba lalata kadar ba ka raya wannan dare har ƙarshe duka ɗaya ne da kai da wanda raya shi tun hudu ƙarshe duka ɗaya a'a lokaci na tsakiya ne ka tashi ƙarfe goma sha ɗaya ne ka zo ka yi na filfilinka daga ƙarfe goma sha ɗaya har ƙarfe goma sha biyu har ƙarfe ɗaya ka zo ka kwanta wanka sai lokacin da ake asilatu khairu mini nomi ka tashi ka falka kai ma ka raya wannan dare gaba ɗaya da kai da wanda raya shi gaba ɗaya duka ɗaya a'a da ka zo ka kwanta wanka baka tashi baka falka ba sai ƙarfe goma sha biyu na dare ko ƙarfe ɗaya na dare ko ƙarfe biyu na dare ko ƙarfe uku na dare da abin da ya kama da wannan ka tashi kai yi wannan ibadar ko da awa guda ce ko da rabin awa ne kafin ƙullo alfijiri kai ma ka raya wannan dare duka ɗaya an gane ku kenan babu bambanci kar mutum ya ɗauka cewa idan bai raya dare tun sa ba haƙullu alfiyar ba to wannan kenan ta kayu ko lailatul qadr ta biyo ci ko ne wasu ɗan lokuta da ba bai yi wannan ibada ba ko da ya zo kwanta yana ta biyo in ma mai biyowa ce ta wuce <laughs> kila da ya awa biyu yana yi sai kwanta ya kuma sai kwanta kwana awa guda kwana guda awa guda ya kwashe shi ashe cikin awa ta uku lailatul qadr ta biyo garin su ta wuce bai sa mai ta ba <laughs> in awa guda ka yi in rabin awa ka yi shi da kyaukyar niyya wannan daren ka raya shi alhamdulillah in duk dare ka yi ma rabin awa duk dare ka yi ma rabin awa in sha Allah har wannan kwanaki goma na ƙarshe ƙarshe suka kare ka samu laifin qadr in sha Allah Allah ya samu dace yawa a ƙarƙashin wannan kuma dangane da abun da ya shafi wato mutum ne zai zo kamar ɗan wa'a da ya tambaya a jiya mutum ne zai zo ya tarda ainihin wato limam ya zo bai samu ya an yi sallar abubuwan batar shi isha'i ka an fara sallar tarawihi ko ba gaskiya ba an fara sallar tarawihi ya zo ya tarda ana sallar tarawihi to wanne yi masa shin wani ya jaye ya sallar shi ta isha daban ya fi masa alkhairi ko kuma yana iya bi limamikin da yake sallar tarawihi suna sallar tarawihi shi ko yana sallar farilla sallar isha'i ya bi sallah idan aka yi raka'a biyu aka sallame shi kuma ya tashi ya miki ya kawo sauran sallah shi ya sallame kowannan ya hi masa wannan ya hi masa ya bi limamikin da ya tabda ana sallar tarawihi ya bi su shi ko ya bi su da niyyar sallar isha'i saboda zai samu abinda a fifiko shine jami'i zai samu in shi kaɗai ne babu jam'i ya samu ladan jam'i wannan shi ne fifiku idan aka sallame da garka a biyu sallar tarawihi sai ya tashi ya miƙe ya kaci kamakon sallarsa ana fahimta ko wannan shi ne saboda akwai magana cewa malamai shi magana cewa akwai dama ta al-muftarid yusalli khalf al-mutanaffil wal mutanaffil yusalli khalf muftarid wanda yake sallar farilla tar da wanda yake sallar nafila yana yi bi sallah kamar mai sallar isha ya bi mai sallar tarawih sallah ya halitta wanda yake sallar ainihin nafila yana iya mai sallar farilla ya bi shi sallar ya halitta wajen malamai a nan shine hadisin mu'adh bin jabal radiyallahu anhu a lokacin da shi yake zauna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sallar isha'i tare da shi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sallar farilla tare da annabi sallallahu kuma a kasancewa shi a masallacin shine imam mu'adh bin jabal radiyallahu anhu ina ɗaya daga cikin makarantar nan guda uku guda hudu mashahurai wanda annabi ya ce da su ita sahabbai istaqarul qur'an istaqarul qur'an min arba'atin ku nemi iya karanta alqur'ani daga makarantar alqur'ani guda hudu mashahurai daga cikin su akwai mu'adh bin jabal insha Allah sallallahu to annabi eh, mu'adh bin jabal bayan ya zo ya salli isha ta annabi sallallahu alaihi ya samu farilla da. yana ya dawo masallacin sa shine limam ya ba mutane sallah suna jiran shi kaga tahi sallah da zashi anan nafila ce su ku farilla suke yi masu farilla sun bi memi sun bi mai nafila sallah shine malamai suka cewa akwai halittin mai sallar farilla ya bi mai nafila sallah a jam'i mai nafila ya bi mai ainihin wato farilla ya bi sallah a jam'i ana fahimta yawwa wannan babu babu iskali a cikin wannan amma ba bai halitta bane in kuma mutum ya shaye shi to kai ni na san na kar da ana sallar tarawih ni na yi samun natsuwa yi sallar ta dai ta isha bai da laihi ko dai ya halitta wannan ya halitta wancan ya halitta ya halitta ya ja yi sallar ta isha shi kadai amma ya sassauta sautin sa kar daga sauti sama sautin liman saboda kai rikitar da su an gane ko ko ya ta wajen masallaci ya sallar isha ake shi ya halitta babu wanda ce baka ya haramta an gane ko mai halitta mai haramta shi ne Allah ya halitta kuma bi imam ana fahimta idan halacci ya zo daga Allah da annabi ba wanda isa ce haramun ne haka idan haramci ya zo daga Allah da annabi ba wanda isa ce halal ne haka idan shiru ta zo daga Allah daga annabi ba wanda isa ce kuma haram ne an gane ku asalin su halal ne sai an samu duk abin da aka sami shiru a kansa ba umarni cewa halal ne ba hanin cewa haramun ne to wannan abun abin da ake dubi a ibaha halittar halaccinsa sai lokacin da haramcinsa ya bayyana kuskure ne mutum ya ce abu kaza bai halitta ba alhali babu abin da haramta shi ana fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubatu hadisi ingantacce wani imamu sun rawaito idan aka tarda sallah a masallacin da ka zo ka tarda za a sallah ban ce maka shawara masallatai ba su ba da su ba da ba tarda ba ana maganar masallacin da aka tadda sallah mai mai tattara aka ce Allahu akbar Allahu akbar sallah mai ikama kenan sallah mai ikama mai ce sallah farilla idan uqimatu salatu idan aka tayar da ikama sallah la dai tadda ikama sallah fala salata illa al maktubatu ba ta sallah da za a yi a cikin wannan masallacin da an ka tadda ikama sallah sai fa sallah al maktuba maktuba ita ce farilla sai sallah ta farilla ko dai wannan sallah mai wannan lokacin ko kuma sallah da a'a kai ba ka zo ka iska ana biyar ka sallah maktuba ta farilla ba kai ba kuma ga wata maktuba ta farilla za a yi to kai ma sai kai taka su ko su tasu amma ba za ka yi nafila a wannan lokaci an gane ku kamar yaya ka zo ka da an tadda iqamar sallar la'asar a wannan masallacin kai kuma baka samu kai sallar azhur ba taka makatuba ce tasu makatuba ce sai ka bi su da niyyar sallar azhur su kuma suna sallar la'asar an gane ko. wannan ba a kore wannan ba ana fahimta yawa don haka ginin wanda an kada ma shine mai sallar nafila bin bas da zo sharhu wannan hadisi yace ma'ana idza shara al mu'adhdhin lil iqama idan ladan ya fara ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah an karshe ya tadda ikama sallatu ba wani wanda zai tashi zo shi sallar nafila sai kuma mai sallah makatuba wadda take farilla ce wadda wadda za a yi yanzu wadda liman zai tashi zai bada zai ba ku ko kuma mutumin da ake bin sallah ta farilla bai yi ba shi yana da dama ya bi liman ko kuma ya ja ya ranka abin su duka dai amma abin da ya bi liman yana sallar azhar su kuma liman yana sallar la'asar an gane lafazin hadisi haka zo bari in maimaita idza uqimat salatu fala salata illa al idan aka tayar da ikama magana ikama ake aka tayar da ikama sallah to ba sallar za ta take halitta a ita cikin wannan masallacin fa. illa al-maktuba sai sallah wadda ta farilla don banda sallar nafila ana fahimta yawa din haka bai halitta a nan mutum ya sallar nafila lil iqama idan ladan ya fara ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah an karshe ya tadda ikama sallatu ba wani wanda zai tashi shi sallar nafila sai kuma mai sallah ba ka tuba da take farilla ce wadda wadda za a yi yanzu wanda liman zai tashi zai bada zai ba ku ko kuma mutumin da ake bin sallah ta farilla bai yi ba shi yana da dama ya bi liman ko kuma ya ja ranka abin su duka dai amma abin da ya bi liman yana sallar azhar su kuma liman yana sallar la'asar an gane lafazin hadisi haka zo bari in maimaita idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubatu idan aka tayar da magana ikama ake aka tayar da ikama sallah to ba sallar da take halitta a ita cikin wannan masallacin ba illa al-maktuba sai sallah wadda sallar ana fahimta yawa haka bai halitta a nan mutum ya yi sallar nafila ba cewa mutumin da ya zo wayar da ana sallar tarawihi shi ku bai isha'i ba a ce baya halitta ya sha ya sallar isha'i kuskure ne wani ba hadisi ba akan wanda yake magana ba akan sallah mai ikama wace sallah ce ake mai ikama sallah ta farilla sallar nafila ba a yi mata ikama sallar tarawihi ba ta da ikama nafila ce idan uqimati salatu idan aka tayar da ikama sallah idan mutum ya shigo masallaci in dai ba sallar farilla ake bin shi ba tubawar sallah za shi ta nafila ana fahimta ku amma mutumin da ya so ya shigo aka da an kare sallar isha za a sallar tarawihi shi tashi makatuba ce to annabi ce fala salata illa maktuba? sai shi sallah ta makatuba in ya ga dama ita daban ya halitta in ya ga dama ya biliba ya halitta saboda samun ladar Jami. amma cewa bai halitta ya jayi wannan kuskure ne hadisi ba magar sallar tarawih yake yi ba sallar makatuba sallar ta farilla ta kattar da an tadda ikama za a yi ta saboda sallar nafila duka gaba ɗayanta ba ta da kiran sallah ba ta yi ikama ina nana ta saboda mu kiyaye wannan lafazin ana fahimta ku amma na ji wani bawan Allah ya zo da lafazin da ya saba wannan ina fata Allah ya sa shi gyara cewa idan annabi ce idan uqimat as-salatu fala salata illa allati uqimat ni na bi bincike iya bincike na wannan hadisi ba sai isnad kai shi kuma wannan lafazi ya saba ma farkon lafazin ya saba idan uqimatu salatu wannan cewa fala salata illati uqimat to ya saba wancan lafzi na gaba bar mu fassara bari mu fassara lafazin wannan da naji wannan malami ya ka cewa idan uqimatu salatu fala salata illa allati uqimat idan aka tayar da iqama sallah ka gano da sallah ta farla ce ake ne ana ita da iqama to fala salata an gane ba wata sallar da za a yi illa allati uqimat cewa da wannan lafzi da kawo wannan malami sai wata sallar da aka tada ikamata a wannan masallaci to kaga sai wace to mutumin da ya tada an tada ya zo bai sallar az-zuhr ba ya tada an tada sallar la'asar an tada ikama bai halitta ya bi su da niyyar sallar az-zuhr tunda la'asar suke tunda illa lati uqimat ne babu wata sallah sai sallar an tada ikamata to sallar al'asar an tada ikamata shi ko la'asar az-zuhr an bai yi ba kenan ba zai bi su ba ka an samu an samu kuskure a nan ko yawwa an samu kuskure a nan kina hadisi da kai yake nihi ba sannan kuma idza uqimat as-salatu fala salata illa allati uqimat idan aka tayar da sallah iqama sallah ba wata sallar za a yi sai dai sallar nan da aka tayar da iqamata sannan ya kore cewa wanda yake sallar ainihu wato isha bai yi isha ba ya da ana sallar tarawih ba zai bi su ba kenan sallah saboda ita sallar tarawih ba ta da iqama illa allati uqimat ba a tadda ikama ga sallar tarawihi kenan mai sallar isha idan ta kuma bai same ta ba tare liman ya zo masu buki ba zai bi kenan liman ba sallah yana mai sallar isha suna mai sallar sallar tarawih saboda wannan lafazi illal lati uqimat ba ta sallar za'i sai sallar da ai da aka tara ta ita ko sallar na abin nan sallar tarawih fila ce ba ta da ikama yan uwan musulmi wannan akwai abin gyara Allah ya sa malamin nan ya dawo ya gyara saboda nan akwai kuskure kuma gaskiya bismillah in mutum ya ji kuskure ba lahi bane ya gyara eh insha Allah Allah ya taimake mu da gara gaba daya saboda wanda shine tafarki ta na ainihin wato ƴan uwa musulmi saboda idan har za a ce annabi ya ce to abin in an ji an kace annabi ya ce in ayi kuskure sai a gyara amma in mutum kashin shi na yayi maganar sa to in ka ga dama kai mai gyara ka kira shi ta hatta. ta gefe ka ce wane gafin maluwa da bisa ga wurin ka ce kaza ka ce kaza akwai abin gyara a nan awon kai kai mai gyara amma in ya ɗaya ce karanto haka ko hadisi ne karanto kuma jama'a sun riga sun saurara wasu ta akan kuskure kenan sai a taro bayan Allah daga wannan daga ganin cewa kamar haka ne abun yake saboda magana Allah ce aka bata ko magana annabi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ku amma in magana mutunci to wannan shi bai da illa an gane ku ko dai ka kira shi kai wannan wannan bai tarwa eh saboda wannan gaskiya ce idan uqimatus salatu fala salata illa maktuba haka annabi ba sallah sai ta farilla to amma yace idan salatu fala salata illa allati uqimat in an tara ikama sallah to ba da za a yi wannan masallaci sai sallar da aka tara ikama take na wannan sallar in ka shigo kana son kai azhur da azhur gashi an taddar sallar da baka da damar ka bi sallah to kuma kenan sai a ce to aikin aikin mu'az bin jabal da yayi wancan na iyo sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sallar isha ya zo masallacin sai ba da sallah sai a ce to ya saba wannan hadisi in har lafazin ya zo haka in har annabi ya ce idan aka tada iqama sallah aka wannan masallaci, to babu wata sallah za a yi illa lati uqimat sai wannan sallah da aka tada iqamata sai a ce to wannan aiki da wannan hadisin annabi da ya hana ai wata sallah a wannan masallaci bancin wannan sallar ta da ikamata da aikin da mu'az bin jabal yayi sallar tare annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi sallah tare annabi sallallahu alaihi wasallama sallar isha kai sannan kuma ya zo a masallacin ya fara sallah shi nafila zashi an tadda kuma ikama sallah kuma sallar nafila ba ta da ikama su kuma mu za su bi shi za sallar isha ne sai a ce to an samu an samu sabani a lafazin lati uqimat wannan lafazin kawai shi ne duk sai a an samu hadisi ya zama inda hadisi ya zaka to a ce hadisi ne maqlubun an gane ke ne khalifu afirhu awwaluhu ko ya khalifu afirhu awwaluhu ƙarshen hadisi ya saba farkon hadisin abinda hadisi ya hada kuma a ƙarshe ya zo ya ƙara caba abin Allah ya sa mu gane Allah ya shirya mu gabani Allah ya ka mu ladan wannan aiki yan ba musulmi wanda shi ne a takaitaccen nasiha da Allah ya kaddari in yi muku da Allah ya bani lafiya na gode ma Allah subhanahu ta'ala duk da cewa ban samu ne tafsiri ba amma bari in aika sako zuwa ga yan uwa musulmi ko mu yi tare lada a cikin na yake Allah gafarta mana karɓar mana subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh